daripada ustaz-ustaz di Malaysia guys. Dan di sini ada sebuah video dari channel Ustaz Syamsul Debat TV buat teman-teman semua ya support channel official daripada Ustaz Syamsul Debat yaitu Syamsul Debat TV. Nah, linknya ada di deskripsi guys. Langsung saja subscribe ya. Karena banyak kajian-kajian yang diupload ke channelnya beliau. Nah, langsung saja guys di sini perempuan berceramah walaupun tak ada tajuk Okay, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay, mantap ya openingnya keren banget. Untuk pengetahuan anda semua, susu kambing Al-Ab ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ini lahir-lahir je kena jaundice, demam kuning. Ah, ya, ya, faham. Kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. Ah. InsyaAllah baik untuk ibu baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Masya Jadi Allah. dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Hey, murah. Hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Okey. Di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Dio kono bebel dengan bini, oh tak daya ni, tak daya ni dan kono mengadu ke rumah ni sampai ke rumah Sedina rumah lah rumah pun kono je. Bu, ya tak jadi dia pun balik Sedina rumah nampak wahai sahabat. Kau ke mana? Oh nak jumpa kau. Ha, marilah sini. Apa hal? Eh? Tak adalah. Aku nak cerita aku kena bebel. Lepas tu aku pun nak cerita dengan kau. Tengok kau pun kena dengan Dia kata, sesungguhnya memang betul. Apa sangatlah yang orang perempuan tu cakap. Nak bandingkan apa yang dia buat. Walaupun dia banyak cakap, dia jaga makan pakai aku. Betul. Dia jaga dia layan aku. Dia jaga makan pakai anak aku. Dia bagi anak aku makan. Dia masak dia layan anak aku time aku tak ada jadi apa sangatlah yang dicakap. cakap. Betul tak orang perempuan? Ha, Betul. Mengaku. mengaku dia banyak cakap. Apa lah? Ha, <laughs> ah, orang perempuan ni, orang perempuan ni membebel. Paling lama pun 4 minit kan? Dah penek kan? Dia minum, minum air. Lepas tu dia sambung kulit. <laughs> Aduh. Itu memang macam tu. Jadi ada seorang lelaki tu. Tak tahan eh. Bini membebel. Diikat eh, tangan bini tu, ikat kaki bini dia heret dia bawa atas lagu puaka kat orang bawah tu, dia turun dalam tu. Bising dia abang ni pun bising dia tu. La ilah. Dia tinggal tiga hari dengan puaka tu. Tiga hari lepas tu dia datang, puaka tu keluar. Kau ambil lah bini kau tak tahan dah. <laughs> Nak tunjukkan puaka pun tak ada settle tau. Okay. Biarlah dia bercakap, tak apa dah memang tu kau jauh eh. Biar dia. Ni kan? Ha, cuma orang perempuan satu je pesan saya. Marah anak Tolong jangan pindah kek suami. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Tengoklah. Rempik dia jawab. Dia dah biasa kena marah anak kita pun tak tahu. Dia marah anak ke marah kita? Ya, betul, betul. Cuba sabar. Marah anak boleh marah. Poi mandi kau pun tanpa kau goram kau berani goram astagfirullahalazim. Kan mesejnya tu. Wah, sampai tu suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Mak ah, lombot ni. Ya bang, abang nak balik. Ha, ha. Apa kau marah biasalah bang. Anak kita kan. Pergi <laughs> mana? Nampak dia marah lagi nampak. Ah! Nampak. Ah, asing kan. Baru buat bagus, bagus, bagus, bagus. Ini tak. Pergi mana? Kau apa? Tanpa orang dah ni. Hi, goram tu. Assalamualaikum. Mana seko lagi? Seko lagi. Baru sampai. Agak-agak lah. Aduh. Apa salah dendamu sampai tu kan? Aduh. Iya. Ha. Itulah dia. Eh? Sabar banyak-banyak. Betul betul. Kau sabar eh. Mana-mana pun sabar eh. Dengki ni sebab ada kisah pasal dengki. Ada seorang sahabat. Dengki. Ada seorang sahabat. Waktu tu Nabi dengan sahabat tengah duduk-duduk di Masjid Nabawi tengah berbincang-bincang. Tiba-tiba masuk seorang lelaki daripada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Tak apa lagi. Hari kedua berjumpa kat tempat lain pula. Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Lepas itu ternampak pula Lepas beberapa hari itu jumpa pula kata tempat lain Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga Sahabat dah tak tahan Apalah lebih dia ni sampai dia jadi ahli syurga Dia pun ambil keputusan Pergi rumah orang tu Boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kau Boleh silakan orang baik Tak ada lah kerja lain sahabat ni mengintai Apalah kerja yang dia buat sampai dia jadi ahli syurga ni Tengok, betul, lah. betul. tengok semayang macam biasa Mengaji pun macam biasa Tak ada lah dia bangun 3 pompek malam Tak ada pula dah tak ada apa hal lah eh? Macam mana dia boleh dapat jadi di syurga ni? Lepas tiga hari tak dapat jawapan, dia pun jumpa. Wahai Tuan, kami sebenarnya nak tahu sangat apalah amalan Tuan. Sampaikan Tuan ni dikatakan sebagai ahli syurga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Maka dia jawab, Aku ni tak ada apa sangat yang aku buat Cuma seingat aku Setiap kali sebelum aku tidur Aku tak terlupa Betul. untuk buat tiga perkara apa dia? Yang pertama sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Maafkan semua orang. Lapang dada kita, tidur pun selesa, leno. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat anda kata panjang umur aku esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan yang ketiga, seandainya panjang umur aku esok, aku masih bernafas esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Tiga bondo ni ya dia niat Allah. Mak. Masya Allah. Kita tengok keadaan ni kan. Keadaan ni kita kena yakin Bondo yang kita buat. Tahap keyakinan kita ni kepada Allah SWT, kita kena ukur balik. Masuk tahun baru ni kan kena tanya balik. Adakah kita yakin dengan agama kita? Kita tahu rukun iman, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya kitab. Kan? Ah, kita betul. percaya, percaya, percaya. Tapi tahap kepercayaan kita tu sampai mana? Kalau percaya, kita akan jaga hati kita. Kita akan syukur dan kita tak baik benda-benda tak sekarang ni. Tak baik. <laughs> Kan? Ya. Contohlah saya bagi contoh. Kita tengok ya. Sembahyang seorang dengan semayang berjemaah. Semayang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Nampak? Semua jawab clear, jelas, lulus. Tak ada siapa pun dalam 26 ke macam tu. Tak ada. Tak ada jawab 25 tak? Tak ada. Semua 27, 27, 27 sama jawab. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai sama jemaah? Makna dia tahu tapi tak sampai kat hati dia. Ah, okey. Dia tahu dia sadar umat Islam hari ini Nabi dah beritahu macam mana Allah Ta'ala beritahu Nabi aku jadikan kau sebagai kekasihku Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Mhm. Allah Ta'ala beritahu Wahai Muhammad Maksud tu Nabi kita tunduk Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon Nabi kita tak mohon Nabi kita mohon tu kias-kias Wahai ya Allah ya Tuhanku Kau bagi Nabi Ibrahim macam ni lah lebih Nabi Daud kau bagi macam ni lah. Nabi Sulaiman kau bagi Dia sibuk sebut kelebihan Nabi-Nabi lain Sudah Nabi tak minta apa pun Allah Ta'ala ni maha mengetahui Allah Ta'ala langsung sebut Wahai Muhammad Aku angkat kau sebagai kekasihku Special dan aku jadikan umat kau sebagai sebaik-baik umat. Ha, ha Bayangan. Ha, bayangkan. Tapi kita macam tak rasa apa. Lek. Ya. Sebaik-baik umat malahan diberi keistimewaan akhirat besok umat Nabi Muhammad isap dulu. Akan dinilai dulu. Nampak? Macam tu sekali. Macam-macam lagi Allah Ta'ala bagi Termasuklah aku berikan kau panji liwa'ul hamd Yang mana di bawah panji itu segala para ambiya dan mursalin akan bernaung Di bawah panji yang sama <coughs> hmm. Yakin tak? Yakin tak? Yakin tetapi macam-macam dah bagi kan, macam-macam bagi. Dan Nabi dijadikan oleh Allah sebagai pembawa khabar berita gembira dan juga amaran kepada umatnya. Dia bagi warning, soalan bocor banyak dah bagi, nengako macam mana ni, macam mana ni, macam mana. Kita dah dapat tahu dah. Ni macam ni, lah. tapi perangai masih macam tu, kecuali orang kat TK. <laughs> Nampak kan, ah, aduh kan, Kalau dah cover saya siap tu, kan? Nampak tak? Sabut tadi 27 kali ganda sebab Nabi dah minta Nabi Musa kata kau naik atas kau minta Allah Taala minta diskaun tak terbuat dah dah 50 waktu ni banyak naik turun 9 kali naik sekali naik turun kurang 5 sekali naik turun kurang 5 9 kali naik turun akhirnya daripada 50 dah tinggal 5 waktu 5 waktu tinggal Nabi Musa kata kau naik sekali lagi minta Nabi kata aku dah tak ada muka dah nak minta malu bona dah rasa biarlah 5 sesungguhnya 5 ni pun borek umat kau nak buat Bayangkan tu. Allah. Dah nampak dah masuk tu. Lima pun borek nak buat. Tu sebab Nabi kita minta umur umat aku ni jangan panjang-panjang. Saya sebut tadi. Biar dia pendek-pendek lebih kurang dia pun tak apa. Sebab kalau panjang, panjang cerita-cerita. Saya sebut awal tadi kan. Ha, kita dah tahu soalan bocor dah tahu umur, umur memang tak panjang punya. Lain lah kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh umur berapa? 950 tahun. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun. Eh kau berapa tahun lagi nak pencan jang? Adalah dalam 700 tahun tu umur. <laughs> Weh, waktu nunggu. <laughs> Okey. Tak ada lah. Betul. Memang umur tak panjang. Malahan yang dapat tahu kan, yang kawan baik dengan malaikat maut pun tak tahu. Siapa yang kawan baik dengan malaikat maut? Nabi Yaakob. Nabi Yaakob cenia kancing dengan malaikat maut. Hmm. Nah. Hmm. Ha. Bayangkan kalau kita lah baik baik dengan malaikat maut ah, macam. Tak heran dah pada mentari tu. Betul tak? Tak kisah mana mentari lah, mana esko lah, mana YB. Tak heran dah tu. Malaikat maut kau baik siap minum semua pada kan? contoh lah. Contohlah. Oi masa tu dia punya jawab jangan cakap lah kan. Duduk makan tercanai kawan-kawan tanya. Eh siapa sebelah kan tu? kotak tak tu ni siapa? kotak tak Ni melekat mohon, kata tak. Dah saya cabut nyawa kau kena. <laughs> Kalau kita lah, kalau kita. Nabi Yakub setiap kali malaikat maut datang wahai sahabatku malaikat mohon, kau datang malam ni nak ziarah aku kau nak cabut nyawa aku wahai sahabatku Yakub sungguhnya aku datang pada hari ini aku nak ziarah engkau Setiap kali datang tanya soalan sama ni datang tanya lagi tanya lagi tanya lagi tanya lagi Sedah satu hari tu Nabi Yaakob tak tahan Wahai sahabatku malaikat maut Boleh tak kau tolong aku satu perkara Tolong apa? Sahabarkanlah Wahai sahabatku boleh tak sebelum kau cabut nyawa aku Janganlah tu cabut Bagilah tanda-tanda dulu Jangan risau wahai sahabatku. aku akan, aku akan bagi tanda kuang-kuang Tiga tanda aku akan bagi ke kau Logolah Nabi Yaakob sudah dah setiap kali datang tak lagi kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa ziarah ziarah ziarah sampai satu hari kau datang nak ziarah aku nak cabut nyawa aku sesungguhnya hari ini aku datang nak cabut nyawa kau terperanjatlah nabi aku Bukankah kau janji nak bagi tiga tanda pada aku Wahai Yaakob, sesungguhnya aku dah bagi dah tiga tanda pada kau. Apa tanda? Badan kau yang togap sudah mula menjadi lemah. Satu. Kedua, badan kau yang togak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Allah. Tu tanda. Eh. Dah ada dalam tanda tu. Tembak <laughs> lah. Apa lagi? <laughs> Soalan bocor. Kan ya betul, betul. Bocor, dah tahu. Betul, betul. Tadi, dah tahu soalan bocor 27 kali ganda daripada semua orang. Kenapa tak ramai? Hmm. Kenapa tak ramai keyakinan tak sampai ke hati? Dan satu lagi sebab eh, sebab pahala tak nampak. Betul. Okey, cuba kita tukar. Di takdir kalau Allah Ta'ala 27 kali ganda tu tukar jadi 27 ringgit. Setiap waktu 27 ringgit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tengok orang paket 27 ringgit. Okay. Macam ni ya, ni megang lah kan. Orang perempuan kat belakang, kat sah belakang orang perempuan balik tabi kita dah tahu dibincang apa. Eh kau dah berapa lama dah semayang sini nak? Nah bukan nama sebenar. <laughs> kau dah berapa lama semayang sini? Baru dua minggu. Ya Allah banyak adik kawan. Ah. <laughs> Benar juga. Tujuh kali lima kali pek boleh. Kaya lah kau tu kan. Mana ada. Eh dan ni baru tahu tak berguna betul jiran dan. Dia marah jiran ni. Sebab dek duit. Ni ada baru tahu pun dapat RM7. Asahlah, beritahulah. Nak kaya seseorang, marah dek. Sebab dia RM27. Jangan risau orang lelaki takkan bincang isu kocik-kocik macam tu. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki dia bincang isu dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Orang ha, tu soalan tadi. <laughs> Ditahan ni motor imam, mam. Dia imam cakap, imam dapat berapa? imam dah sebuah salah, Adam. Adalah sikit, adalah sikit. Imam tak cakap. Imam cakap, Yalah, ada ni imam lebih lah sikit. Ni bodoh kau. Tak payahlah. Banyak ada sekarang 30 tengoklah khusyuk tu malam tu channel. <laughs> Contohlah, contoh tu. Allah. Tu bertumbuk nak jadi imam. betul betul betul betul. Sedangkan Nabi beritahu semayang jemaah, Nabi borekkan semayang jemaah ni. Nabi pernah bercita-cita, dia cakap dengan sahabat dia pernah bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak semayang jemaah ni. Allah. Cuma Nabi tak buat. Sebab Nabi takut kalau buat kan jadi sunnah. <laughs> Bayangkanlah Nabi bakar rumah jadi sunnah macam. <laughs> Dah tak ada kerja lain nak imam pun bakar rumah orang. Dia bakar, dia bakar. Dah imam lambat dah rumah dia orang kena bakar. <laughs> Aduh. Sebenarnya ha, keyakinan kita tu, keagama kita tu macam mana? Bah. Betul. Ya? Ha, balik balik tadi. Jangan dengki. Tu penyakit hati tu. Jangan dengki-dengki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Jangan sombong. Hebat mana pun manusia Dia perlu orang lain nak Betul Perlu orang perlu. lain ke tidak Perlu Perlu, perlu. Jangankan hidup Mati pun tak mandi sendiri Ada orang mati mandi sendiri Tak sendiri gayung tu Lari orang ambung <laughs> Betul tak? Dengan Tok Adi, Tok Adi lagi Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun tu kan? Allah. Iya, jangan sombong-sombong Haa -sombong. Saya pernah naik kapal terbang main, pergi nak pergi camah kat Ketereh, Kelantan. Orang duduk sebelah saya, koci kapal terbang ni. Lah sombong eh, lah. Eh. Saya pergi marah, saya cakap, bang, kalau nak besar kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. <laughs> Bukan seronok buat nah, naik kapal terbang tu nak. Hmm, bila ada pegawai yang, lu dah terbayang kenapa lah naik kapal terbang ni. Betul. Boring naik kapal terbang tu. Bukannya ada apa-apa, bila dah boring-boring tu kenapa dia baik-baik pengumuman. Macam orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Azman selaku pilot yang bertugas pada hari ini. Ada orang tanya kau pasal apa? Kalau <laughs> sibuk beritahu tinggi berapa sekarang ini kita berada pada 35000 kaki daripada paras laut. Apa salah kau takut orang bersia-sia kat luar? <laughs> orang tahu tinggi. Bersia-sia yang baik tu tak? Benda sesio ni apa? Eh. <laughs> Apa benda lagi? Apa dah? Contoh tiup lilin dan tekik. Itu sesio tu tiup lilin atas kek. Apa hukumnya? Lara, sesio, tak ada pedah, buang. Lainlah kalau lainlah kalau kita makan batang lilin tu. <laughs> Tak payah batang-batang lilin kadang dia orang nak pandai tu. Ah umur 70 tahun bagi 70 batang. Sampai tiup langsung mati. Dek banyak al mamulung dia. Kawan tu semput. Nah, batang-batang lilin tu. Macam-macam orang tanya itu si cemah ke. Dek ada satu kolej Islam dek dekat Kerubo. Apa hukum? Mana lagi tahu? antara perempuan tak pakai tudung tapi semayang dengan perempuan yang semayang saja perempuan tak pakai tudung semayang satu lagi dia pakai tudung tapi tak semayang mana lagi tahu dua-dua tahu apa boleh aku tanya tak semayang pun salah yang tak pakai tudung pun salah apa tu tak kadang soalan-soalan ni macam-macam ada satu tu dia tanya apa hukumnya kalau kita tengah berus cat tengah cat kita berpuasan yang berus tu diperbuat daripada bulu bab satu babi lah payah bona faham eh oh. Adakah kita kena kikih balik cat tu? Tak payah dah. Buang berus cat tu, tukar berus yang lain. Kan? Kena kalau ambil babi tu betul macam ah, kan? <laughs> Payah mana? Eh. Betul tak? Jadi betul, cerita betul. balik tadi. Orang naik kapal terbang, syukur naik kapal terbang. Sebab satu jam dah sampai Kelantan. Orang tu naik bas. Tergantuk-gantuk kepala kat ini bas. Tak, eh sampai ni. Bap. <laughs> Boleh, boleh, boleh. Bap. Kau tak? Ha, sembilan jam baru sampai Kelantan Itu belum cerita rombongan tentang TK di Kelantan ni Lagi tahu Yang tu tua naik bas kunci koncing Dia kan Koncing belum teh, koncing belum teh Tapi lo sampai ada depan ah, kan? Ha. Dah banyak kampung macam tu Kecuali kampungnya <laughs> Orang naik bas, syukur naik bas Sebab apa? Sebab boleh tidur Cuba tengok dalam keton Mana boleh tidur? Tak Mana boleh nak? Tak percaya, tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki yang tak tidur ni. Orang perempuan ni, alas, eh, bang, nyesal bang. Saya temankan abang, baru selekoh pertama. Langak ada tidur. Adik perempuan saya makin sebelum saya kahwin. Oh, saya dah kahwin tu. Ha, kok ada yang tak tahu, dah kahwin. Ha, mana yang berharap yang menantu dia kena tahu. <laughs> saya bawa adik saya. Kau tomang lalu kau jangan tidur. Ayolah, ha, baru bukit putih dah tidur. Tak ada lah dah. Sampai kat masjid paka tengah tu berhenti nak saya subuh. Kak bangun kak, subuh. Dia pun melihat. Kek mana dah balung? Baru sampai paka tengah tu. Hmm, tak adalah jauh sangat tengah tu. Nampak apa Cecenia je kau matuhan. Orang naik kereta tu sebab eh syukur ni kena tengok orang yang kurang daripada kita. Betul. Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motor, Konik ni motor ni Kalau jalannya jauh Pinggang eh bukan Sakit pinggang dah Pinggang dah tak ada Itu saya heran dengan naik motor yang handle lah cunia <laughs> Tak konik ada kan? Orang naik motor Syukur naik motor Sebab laju Orang tu naik Bersikap Bersikap Orang naik bersikap Syukur naik bersikap Sebab tahu-tahu naik bersikap Belum panah lagi roblok polis tahan dia Berhenti. Mana ada sampai sekarang? Tak ada. Tak ada, tak ada. Dia yang sama polis ada kering, kering, kering, kering. tu, tak nak tahan. Kau ajar, kau ajar, kau ajar. <laughs> Orang yang naik basikal, syukur naik basikal. Orang tu jalan kaki. Betul. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring. Betul. Tak boleh jalan. Orang yang terbaring, syukur sebab dia masih hidup. Orang tu dah mati. mati. Orang yang dah mati, tak nak syukur mati. <laughs> Syukurlah dah mati kan. Dah. Dah. Tak ada dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Betul? Betul. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit betul tak betul kita pergi tengok orang tu lah sian ni oh, <gasps> oh ni tak lama tak esok lusa ni dia kan masa ni yang bercakap tu minta jalan tak pandang ke kanan langgar ke taksi tu semua mati tak tahu kan ada seorang lelaki tu elok dia berjalan pam pam pam jatuh dalam lubang dalam gila gila pun tak dalam macam tu <laughs> dia jatuh dalam lubang tu ikut hukum fizik yang akan patut memang mati, mati nak mati. orang tarik pakai tali Sampai keluar kawasan ni tak mati Pengsannya Bila dia terjaga Bang handa bang Kenapa kenapa Dia pun sadar kenapa Abang jatuh lubang dalam tadi bang Tapi tak mati Ya kau mana lubang tu Dia tinjau lubang tu Langsung mati tepat ganjang <laughs> Tadi jatuh tak mati dia nak Dek terperanjat tu mati. Aduh, hai lemah jantung itu nampak tak? itu ha, sebab kita jangan sombong-sombong. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah guys kelakar betul lah Ustaz Samsul Debat ini dan pengajarannya banyak sekali ya terutama istilahnya yang sampai saat ini saya tetap ingat ya kan Nah pengajaran pada Ustaz Samsul Debat adalah selalu memaafkan ketika kita nak tidur ya kan kita berdoa dengan tiga kebaikan tadi apa yang disebutkan oleh Ustaz Samsul Debat yang terpenting adalah kita memaafkan ya orang-orang semua orang semua orang kita maafkan sebab apa dengan begitu hati kita akan lapang dengan begitu hati kita akan merasa tenang dan seronok dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang pemaaf seperti itu. Buat teman-teman semua, jangan pernah istilahnya ada dengki, dendam. Istilahnya di dalam diri kita itu harus betul-betul apa ya? Kayak uh, legowo kalau kata orang Jawa itu legowo, terus juga ikhlas seperti itu. Jadi dalam hati itu lega. Jadi buat teman-teman semua suka memaafkan lah seperti itu. Itu yang sangat-sangat bagus sekali dalam kehidupan kita. Dan setelah saya juga praktekkan perhatikan dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah hidup saya itu memang betul-betul tenang seperti itu guys yang saya rasakan tenang tidak ada beban beda halnya ketika istilahnya kita itu suka apa yang namanya mendendam suka dengki kepada orang dan lain sebagainya mau diapa-apain pun itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita tapi ya kan ah kita boleh berdoa kepada Allah kita boleh memohon kepada Allah dan apabila kita itu dihina apabila kita itu dianiaya maka itu adalah masa kita Allah memberi peluang kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada hijab di masa itu karena kita sudah dalam keadaan teraniaya seperti itu guys ya. Nah, kalau dalam keadaan lapang saja kita meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita dan juga dosa orang lain maka itu juga lebih bagus seperti itu. Dan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat terutama di akhir-akhir video yaitu tentang bersyukur ya dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ada kereta bersyukur ya kan sebab kawan kita tak ada kereta ya kan. Ah adanya motor ya kan. Motor ada motor ataupun basikal macam tu. Ah ha, ha, motor lah motor ya kan motor. Ah lepas tu ketika kita ah, punya motor saja kita tengok kawan kita hanya ada basikal macam tu lah Setidaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab nih kan rizki yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala tahu ya keperluan kita. Nah seperti itu Beda halnya dengan kita Ya kalau mengikuti hawa nafsu Kita akan senantiasa kurang, kurang, kurang, kurang, dan kurang. Akan tetapi, kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Saya harap teman-teman suka dengan tombol like-nya yang banyak ya, teman-teman sekalian. 1000, 2000, 3000, 10.000 like juga nggak apa-apa ya kan. Sangat-sangat senang. Nanti kita akan buat lagi video reaction tentang Ustadz Samsul Debat sehingga banyak pengalaman pengajaran-pengajaran yang kita dapat insyaallah. Oke, terima kasih itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.